mentiras que se convertem em verdades, é super perigoso e já vimos o que isso ocasiona, Mas também é isso, se não há diálogo, se nos fechamos no nosso espaço, se falamos com as mesmas pessoas que acreditam no mesmo que nós acreditamos e não vimos acesso, e vai acontecer o que aconteceu em outros países, percebe? Quando Trump triunfou, nenhum, nenhum mídia pensou que isso ia acontecer, porque ninguém tinha falado com aquelas pessoas do da América Profunda, que estavam profundamente revoltados e que tinham notícia. Ninguém falou com eles, ninguém ouviu essa outra verdade, percebe? Então, o que a mim preocupa, e sei, há um monte de coisas, temos de verdade não ser os primeiros em desmentir, em ter uma segunda, terceira, quarta versão dos factos, talvez nutrir-nos de diferentes mídias, ver as coisas de diferente maneira, mas também é isso, temos que ouvir, e acho que nós estamos ouvindo <laughs> uns aos outros, Eh, y, en Portugal, sobre todo, va a ser muy importante después de las elecciones y después de lo que estamos a ver crecer. Un Portugal que es súper peligroso. Un Portugal que está mudando muy rápido y que, eh, que cosas que ya teníamos avanzadas estamos a ir en retroceso y tenemos que tener mucho cuidado si queremos mantener este nivel de cohesión social, este nivel de tranquilidad, este nivel de, paz. Eh, la paz se construye día a día.